только можно, когда ты уже прекратишь храпеть, ты храпишь и днем, и ночью. Я уже устал, я не могу уже так больше. Раньше никому не мешала. Да, конечно, не мешала, мешала, всегда мешала, всегда. всегда. Доброе утро. Что шумим? Что ну, случилось? Я так больше не могу. Я устала. У меня уже сильный, она храпит бесконечно и днем, и ночью. Да что же это такое, а? А я что сделала? Мне тоже тяжело. У меня сухость во рту, у меня сухость в носу. Мне тяжело дышать. Ну, на самом деле, это проблема, если столько дней не спать. Скажите, а вы пробовали беруши или наушники? И даже не собираюсь. Я хочу, чтобы меня перевели в другую палату. Смена палаты в нашем отделении не решит проблемы. У нас такие пациенты, что можете в другой палате столкнуться с еще более тяжелой ситуацией. А что же мне делать? Пациентами. Ну, во-первых, я скажу сегодня личному врачу вашему. Он вам что-нибудь назначит для сна. Во-вторых, все-таки не отрицайте беруши, возьмите, попробуйте. И в-третьих, э, вопрос. Вы Вечером обезболивались перед сном? А чего там обезболиваются, господи? Ну подумаешь, немножко дренаж тянешь. Чего, и зачем лишнюю химию в свой организм а вот запускать? Зря, зря. Недостаточное обезболивание может мешать вам нормально засыпать, понимаете? Вы слишком рано отказались от обезболивания. Так что давайте вечером встретимся в процедурном кабинете и сделаем укольчик. Хорошо? Хорошо. Ирина Александровна, у вас давно уже сухость? Ну, с недели уже уже совсем замучилась. А вы знаете, что это может быть побочным эффектом вашего лучевого лечения? Мы скажем обязательно об этом доктору, и э, на самом деле можно проблему убрать увлажняющими ингаляциями. Вот взяли, возьмем простыню хозяйки, намочим, повесим, да? Или же бутылочку воды, дырочки на батарею, и будет увлажнение. Хорошо? Поможет? Отлично. Не поможет? Будем что-то еще думать. Обязательно хорошенько вечером проветривайте палату, чтобы был свежий воздух. Не ругаемся, миримся и посмотрим, какой будет результат. Хорошо? Хорошо. Все, давай, все, все. До встречи. Спасибо. <laughs>